ラブセッティングドライバーです何回も浮気してこれだから結局聞きたいのあとどれぐらい飛びますかじゃないまずそう、ね、ドライバーでどれぐらい飛ぶんですかドライバーは、うん、そうね難しいでもすごい差があるからそっかまあでも210ぐらいかなキャリーだったら210キャリーうんめっちゃ飛ぶよね、うん、飛ぶ時はね でコンスタントは無理そうだよね、でよくてマックスどれぐらい飛んでるマックス人生でテレビ出てた時さ何ヤードって出たのテレビが235って出たけど235ねまあそうねランボとかいろいろなんかあるからね、ね、でも正直試合の時めっちゃ飛んでたよ飛んでたあれ結構ピークだもん私そうだね、うん、人生のピークの一つに入ると思う、うん、だって私がまあまあナイスショットしてさあちょっと 採用してもらえるかなって思ったらそれ以上にバキーンってやるからさ「はいダメはい心ちゃんの玉です今回も」みたいな。じゃああの日はなんか本当いいふうに、飛んでたから、うん、でもあの後またおかしくなってるからね。うんうんうん。そうだね。でもちょっともう気抜けちゃったよね。気抜けちゃったね。うんまあ、でもまあ試合に持ってったからね <laughs> そうそそそううちらはね <laughs> まあまたねチャレンジして、うん、その時に合わ調子合わせそうだね 次距離次は4番5番ウッド4番ウッドはあ1 9 5番ウッドは180、うん、か打たないか175番4番 u ティは1 7 6番 UTT は160おおちゃんとそこ10ヤードずつになってるんなるほどね でアイアンで5五十。6番アイアンが150 7番アイアンが140、ぐらい40打たないこともあるう番、うんうん、うん。調整ね8番が125、急に5出てきたよ <laughs> あでも大事だよね、うん、9番が115115、うん、10P は105 105でさっき た50度9080 90 65フルショットだよねうんうん、うん、へえアプローチは何でやるの例えばなんか30ヤードとかさええー、基本 58? ああねそうだよね、うん、うんうんうん、うん、でもこれ合わせんだったら 52?52 52で、うん私ね58度56度52度だもん 50度じゃない585652が入ってるうん、50ってどこまで打つの ?80 ぐらいかなじゃめっちゃ置くじゃん P, P そう52もあれば、うん、うん、それもピッチングで調整する私はやっぱさ絶対1本そのクラブなるよねどれかが1個で調節しないとさ、うんうんね、でもやっぱ 52度とかさちょっと重くしてる分多分下入っちゃう時ないからさ距離とかがさママックスでそうそうそう、うんうんうん、マックスで打つっていうなんかあんまりやってなくて、うんうん、あんまりやってないって言味かんないけど <laughs> あんまりやってないそういうのあんまりやってない50度でマックス打つのやってないから大体ピッチングで90から100ぐらいを調整して打つって感じ その方が安定してるピッチングで打つ方がなんか距離が、うん、でも P で確かにあの日もいろんな距離打ってたもんね、うん、最初ちょこれ P で行くんだと思って、うんうん、調整するからそうピッチングを短く持って打つとか得意なんじゃないだ P そうかも P は得意、ね、P はだっていろんな距離出せちゃうわけじゃん、うん90から100、うん、105とかまでいけるかも、うん、触れるバーンって 結構だよそれってね90ヤードなかなかピール打つの難しいもん私そっか結構それで止まるピーはすごいスピンかけられるなんかたまになんかバックスピンかかってみたいな言われる時あるから嘘でしょみたいなピーで打ったんだよみたいな時はあるピー一番得意かもよもしかしたらクラブでそうかねだってピーでバックスピンとか、うん、その距離の打ち幅の、うん、なかなか私無理だわキピは 100, 100から105しか打たないの へえ幅利かせるのは何のやつ58度で一番多分幅はやってるよねだって30も40も65も落ちつからうんうんうんうんうんなるほどねだから52度でそういうのができないんだよね私まあ52度そうだね52度30度って結構わかんないうんできるえっとね半分ぐらい打つとかあでももうさグリーンがちっちゃかったりさしたらもう打てないじゃんそれ、うん なんでちゃうわ、なんでちゃう、うん、だかたまに転がす時は5656度、うん、で打つかなあと土土クリーン周りの土の時はあの58度だとガスってなっちゃうから、うん、56度とか52度で缶とか、まあ、P で打てとかよく言うとど私はちょっとそれできなくて、うイメージそんな感じそんな感じ た今度はね純ちゃんのね、うん、クラブセッティングもやりたいと思いますはいなんかこんな感じでラフになっちゃいましたが、うん、少しこう、うん、皆さんに私なりのセッティングまあもう少しはまたすごいアイアンがガラッと変わっちゃうのでそうですねまあねなんか質問があればねはい、コメントをクラブの質問があればコメントでください、うん、またその質問に答えますね、ねうん、以上です